<laughs> so you see kakati ebintu bye abamerica bakyali ba republicans n'omukazi efrance yagaana efrance yagaana eh. yes naye ate mu nordic countries bakazi menafew bagala bakola emirimu egiri gundi mu argentina omukazi yasooka okufuuka president yakwana baminisita be bonna ne cabinet ne bakikubaganiramu nga buli gwala bakwana mukwane esingiza eh, changing mumaje bagambanga nti eh, omukazi banamukubesasajjako abatise n'abasajja bajja kumulwanira ezo yunifoomu zemwambala tulaba nabawala batrafiki yunifoomu hmm. zebambala eziringa jini eziringa amasaganzira amakazi hmm. eh, gwali kudyute kati kamagunagenda n'abagamba eh, oyo gundi watrafiki bwankwata ne batusibirako fenna no Eh, ngaoli firi oli ku duty manya oli firi genda oyambalako akamimoko yes kubanga kakati ngundi mumateeka ga uganda nokuba nomuserikale wa polisi omukazi nga ali ku mulimu bakusiba mukazi wa ggwanga naye omukazi wa ggwanga tayinza kumiima kabina tayinza kubambala eno mpale mumaaso yamasaŋŋanzira makazi yes kati babye bamuwadde ezinifumba liba ti kyebazambala nti twagala figa tusiba enviiri naffe tukola enviiri aa ah, ah. era spesa wandyakazibwe singa yali asanze etafu atony geno toyinzaga nti bazankuba vice president bamukuba you arrested immediately wife nti vice president bamukubye eriiso ali mugalubindi omuwasa mutegeere ntono mukulembeze omukuba kootya yes omukuba otya where were the, the guards saka them put them inside mubizanyiramu buzanyizi a vice president cannot be battered by his wife eh, by her, her spouse atya bakwata bukuba bankwata bukwasi ate ofiisi oba togingiza mumaka anti mweri eriyinsa epalebo kubanga omukulembeze afuuka propaty ya ggwanga hmm. look the president came n'agula ekitanda ekawembe yaddayo ogula ekirala security tiyinza mukkiriza bwogwa oba engalo bugalekanga abantu kansa namulidde kansa amumazeeyo ne babeeraawo one man habyarimana died uh, one million people perished which means leadership nze nabagamba mm. temuyina minister wa information and national guidance thats why you don't know these things the question kakati eh, malaysia olabayo hmm. teri mukazi wa police malaysia hmm. atali virgin and they hmm. undergo test every week Mm. the moment they find you nga tuli virgin you leave the police force eh, anti ba criminals bajja kukwana kati bote balina kuwasibwa ah ah kankubulize mm. Eh, bakugamba ti omukazi okujjako nga mutemu hmm. omukazi kasi amala okukwana omusajja foyu ebintu ebyo ebyessanyu lyensi mubitwala siriasire unlike hmm. men hmm. wy kubanga e, e, okwegatanga kubeera wa mwani eh. kakati kitegeeza ti omukazi atwala nnyo bode ye naki siriasire nayengaomusajja agende omusawo muganda namugaa nti nzegewenkwana nkwanako lumu naye omukazi omukazi gatozeeyo wajja <laughs> kuneyambulirako <laughs> so women value their bodies more than men and as the result omukazi kasita omukwana batakyasobola kukola kibi mm. era nawano mu uganda apolice woman to get married had to seek permission from the inspector general police ngatokera kumacha kufumbirwa muntu ngowandi kabulu kupate mumanyi meaning yabyo nti criminal nga yawasizwa mu police omukolachi anti abadde criminal chovula buno bukuba amasimu obubbi bwen wali wako nakawereze gulo ne message report to the police kuba disitution njogala kukanyiganga nyanya banya amasimu ekiro nebwefuula bereje ate bonna bufaanagana bwe bwattanga abakazi kasawo kabulira ako akayaya eh, kale tugende eh, eh, nkalibubi nyonnesimu <laughs> kadi nebwe kagijjamu simu kadi ewange n'ogijjamu ekyuma kiweereza eyabaddemu n'empya gyotaddemu hmm. bukuba amasimu bubbi nekakobesemu ekiro olegengale kasajja gwe nakuweereza message eggulo report to the police because if i grab you eh, eh, god's case naapiiru tolina woowonera ate ditinzonna nze mbwewunya obusajja obwo bugwagwa hmm. wano bakubira mukazi wange esimu emu nga batta aboganize nabakuba nembamalawo nebakubira mukazi wange esimu emu mubi nebyokutta abakazi nabakuba nembamalawo nebajja balumba abo bonna bemulabangoba wano thereason simple mazo babulye nti abo abasajja netiwaka yaabwe yali yababbi hmm. nkulaga essimu eya sheeka akusabira eya pasita neyefuula buloka nga ziri connected bonna bali wamu e, nzije nkuyingize mu nyumba yo musebo nange siina sente nze nazikubbako didaisiriyomane yukam omanya abantu bano banaye mbagambye ebintu naye tebawulira i don't have nrm funds wait until the committee is set up ewammwe ku kyalo naye okujja kusimanyi nze abebannunzi tewamulabe yajja wanna envoice mbu mukubira ebifaananyi hmm. oba nze nagaana okgenda mu kalulu lwabutaba na ssente nkubireku ebifaananyi nogamba omusajja kitaawe yafadde emyaka makumi abiri mbu taata wange nemedde mu ddwaliro gweinanolangira ono magufa abantu bantu tebalina magezi abantu bantu tebalina magezi toyinza kusaba muntu sente zakukubira bifaananyi why didn't i go, enter the race nze lwaki sesimbawo bino byabagagga nonyamunaye bagenda nebagamba omwana wange bamugoba mu semina hmm. abadde bugundi omwana abadde mu univesity kati no zibe nyingi oba si nyingi lwaki tozirina ate ali mu semesita esooka olisaba amameka okumalako semesita eyomukaaga <laughs> ani yakutwalayo people burden others for nothing mm. I don't have NRM funds. And it does not matter. Waliwo yankubidde essimu. Ndi we NRM. Nze ngenda okuvuganya zaake. Ngenda ku ekinkolero eky'okuvuganya zaake. Amanye fire brigade for NRM. Oba <laughs> omuvuganya muvuganya. Oba omuvuganya muvuganya. Zaake wamutegedde kuno nti ogenda kuvuganya zaake. <laughs> They believe. These people believe. That they are doing others a service. No. Mm. When you win, you reit alone. I have no obligation mumwe. Mm. nyinza okubemba okwo kubanga abantu abanakunaku abo <laughs> bebabyebye hmm. even telling him nti ndeka ngende ave explain this does not work nze bane ababba bo bababba batya onyinyola omuntu n'alemerawo hmm. samu even teras mumpa ezinzi zaayo ah. nze nakubba nowulirira ddala arrogance nti you need my, my money to take you back our people oba baki naye siraba mubanyankole bangi siraba mubanyankole bangi naba nozana hmm. ebintu byobubbi ebyo byobusiru biri senta wano bisinga kubeera wano hmm. nze njagala ekintu kimumu tombulya byagenda ku polisi tombulya simanyi byalooya tondaga byalooya nze bwoba yagala nkuyambe kwata enkumi satu naye nga yakuba agenda kufa nze nkutwale <laughs> mudogoti afe eh? yes mm. if you want to kill somebody eyakubbanga eh, ddala reason weeri ngaoyagala kutta mu nkumi satu eh, ntawaanya eyo teri apiir apaana naye baroya bakulya dda bani kuba nze nkuba bukubi simu eri nti oyo mumukolako mube nkumi esatu eh. <laughs> ah. <laughs> nyuma mumpita wakuzanya ah, ah, mbabuulire nze nina ebwanga ebintu byentuula neneewuunya mm. nenga nti abatenza ggulu gyebali mwebabuli mm. <laughs> ebino ebyammwe byabubbi abasajja abaamaanyi ennyo mu uganda wano babadde n'ekibiina kyabwe nga bakiyita mafia fellowship mm. kitigomeza buli omu nga kabusenga ye publicity secretary waakyo kuli bye ya deputy naye banneereegamu ne boogera ne bagaa nti twamukuba tumufuule ekitagasa ensi yonna ekkirize nti mulalu e, adde ewaabwe mukyala awunye nakikubye nenkimalawo bia fellowship balizimba ndala withal the people theyare looking for me to, for, to, for compensation omusajja atasuubiranga nako ajoza ensi eni yonna nagiteeka wali he went to the president hambert himself mm. and the president told them you must apologize right handwritten apologies and bring them to me in six days on saturday bazeeyo to apologize era ekibiina kya fellowship the most powerful one kyekyaleeta bobi wine kyavuddewo hmm. abagambye bagende bakole kyebayita sink tank the same people nze nawuliranga ku zoom ate mbononeseza sendeetabangayo baleta abachina nebaleta abacanada nebaleta abaisiraeri e. Eh. nebagula zumu zumu gomanyi sente zebagigula ah. zumu bewana be nebaga nti aka museveni kalina short gund eyaffe eyaaccomodating eya abantu ana 40 people nembawulira saa munana nebazikiza eno ku secretariat ono nayogera omunene abalinga bas era nze ntunuli abantu mu uganda manye abagenda okugenda mu ggulu batono nnyo mm. kubanga zoom yaliko kuizi hu ate nga n'abamerika bagiwulira nze we nategeera nti abamerika bawulya zoom mm. kyasooka nekikuba ba <laughs> eh, kyakuba nga bakakiteekayo kyakuba kakati bwekikuba nemanya sinze nakikubye naye waliwo omunene eyakikubyeyabadde akiyingiramuate bo tebategeera eh. tebategeera kizuumu kakati nebakizaako naye eyasinga okunsanyisa okuba lyako sente yali mukyayina hmm. kavubuka kajja kumakya kava mukuwei nekabaga nti babakwata batya tiwebatiwebati akasajja nekakwata esimu zaabwe nekazooza nga nkalaba bwene mhm. nekazooza nekazaanika mhm. nekabaga nebwanaaba ayagala atya ku luno taliddamu bakwata hmm. nebasooka bakasimbirawo olusambu nayegwe ngaobalenge nga mbalaba eh. ayiwo kirem nga mbalaba bali mukwoza <laughs> era kakati <laughs> okuva pulezidenti lwe yabakwatamu nze mbaketta ku ssaawa munaana mwenda awe batungira ekyalaani teri memba akyatunga kyalaani tebakyatunga kyalaani kyeyamaani <laughs> chamani yayina enkola chamani yayina enkola baali bafunye ekitanda nga bo ate besozekanowa yagamba chamani yagamba but this man it seems even see us making love to our wives nimugaye mbalaba temuyina nyondasi nebadde mukitanda wansi <laughs> naye ngaobalaba oyo omusajja kyamani wabwe yayimirira ku nyumba ye i know you bagged my house you were for me do, nemugamba why don't you bring people to an bagage nayitawa nga bagamba <laughs> kati basazeewo omanya omusajja abazze n'ababba fulanka yabalimu yeyaleese poroposa eyo mm. babadde poroposas bbiri poroposa esooka badistotinge bulikodingizi bwange kuki kuba bubaluma bage nti ebintu ebyo mu intaneti abaana baffe n'abazukulu bajja bisangayo ate nti kumwakuba mawulire kakati waliwo yabaleesedde very stupid idea mbu twavoid mirundi mbai bagiyita spinet twavoid mirundi ze spinet mbu bake mazzi bake <laughs> mazzi nga bogerera mumazzi wansi <laughs> bubake mumazzi eh, zoomu tekolerayo mumazzi zoomu nagikuba ate yasente nyingi <laughs> kakati waliwo omusajja mumuzanya waliwo minisita wano mu uganda akimanyi nti abamerika bamunoonya sati zimunoonya nayemanyi nti yazimba banka wansi waggulu eriyo swimming poolu eno yesonseka wansi gyeyasula <laughs> <laughs> bajja kumutoolayo bajja kumukwatayo bajja kumusikayo mwamulaba abasajja batambula nze mbabuulira ekiri wano eh? omusajja yakola enyumba ye waggulu eriyo swimming poolu eh. kakati yasula wansi gye yesonseka mm. kati amazzi ago bwe gabaluka tavayo namu <laughs> kati omwana gwe bazalidde mu banka naye ekyo kyonna bamunoonya kukulamu bantu organise ah, ah. so yusi eno duniya mmwe temugimanyi kati natunulire bobiwaine bobiwaine ebbanga lyonna lyakoze lyonna ebbanga li lyakoze akoledde bwereere yesterday he failed ate hmm. ebintu ebisinga obumu kakati ngaeyo maiden speech tayinza ate kuja digestinga bobiwaini yalumbiddewo president nalumba akakiiko kaelecto commission has no respect kubanne yagenda okununula bugisu union eyabanandala mafaabi maama we yafiira mu ddwaliro nga tebamujjanjabye not what if your mother si yeyafa koya speech e yonna yabadde ya geto yankambwe teriimu gundi he alerted everybody the moment you abuse Museveni network ebe kubi mm. kubanga Bobi Wine aina problem zibiri biri Bobi Wine is aina siri there are siri one Bobi Wine it never occurred to him okwe simbao He, he has never been nurtured by any political organization. Bobby Wine was recruited, educated by the mafia gang. By mafia, we were ne bamugulumminga kakati ne bamuteeka limelight yamangu nnyo oyinza okubeera nga omukazi ali primitive yava mukyalo bwati tali exposed ngammwe kakati nojja omuteeka mu bisinesi ey'amaanyi kakati omuzungu n'amukwana oba omuntu ebe yamulemerera kiringa bwokwana omusisita omulungi ebeautiful nani akulemerera kuba mulungi mukulu naye ate training gyamazeemu convent butabeera n'abasajja omukanyuga Hmm. goloza banani singa tebaba wasanyo mukulu beautiful but from morning up to evening bamusomesa botabeera nabaki ate nga ono ye bamusomesa kubeera nabaki era abaana bamwe nebaka abaana gye bamuwe basaamu eki yambala empale kolaki omulenzi aleebeeta ewaka so kakati bobi wine was not natured is not a product of anybody mm. apart from music ate mu music namwe yadominatinga mangu nekibanga nabeera ne gurupu e, etasobola muwa magezi etamutya this is very dangerous bulobeera ne gurupu etasobola kuwa magezi temulimu basajja bakulu mugundi omu temulimu basajja bakulu kakati bobi wayini gwe bovuma erekito commission nti ebba obululu ekola etya ekola etya what remedies do you have gwe obutakubba kubabogolera ekyokubiri if bobi wine faire to handle his party primaries nekibanga buli avaayo ayogera bibye nti mwalimu nokuba abakazi ekiyiso hmm. eh, baleme kutagalira covid mu parliament naye nga ekiyiso eyo ekiyiso sebo baberanga balina abasajja babwe nga eddagala balijjawako jakimbowa era bakugamba nti buli <laughs> owanupa omukazi ayina kaadi tegeera kitegeere ekiiso kyamuyitamu oyinayo gweomwami oyinayo mujjawo eh. kakati if there was a problem and these allegations on bobi wines on eh, party himself which is started how do you expect how do you give orders t i know because i will be president i know because i will be president no no no you cannot be arrogant you must be humble kakati if you know youll be president then why do you uh, uh, trouble your other people to vote you speech yabadde mbi it lacks muwanga kivumbi hand i don't know muwanga kivumbi gye yalaga muwanga kivumbi alabika ekintu yakiddukamu acdc yes simulaba anoonya kalulu naye muwanga kivumbi mubage mulimu abantu eh, mabikaemu yayo bano bakamiliyoni bani abo simanyi babwanika abo bani abo baferefere abo eh. this man needed uh, oyo gundi ono yali mu monitor monitor product public relations office oyinaye muntu ayina diploma satolo bakulyamu monitor alogance nti bagezi nnyo era mumulaba nakola bwati even my son is more diplomatic than this man oyo gumuyita gundi oyo ayogerera gundi senyonyi senyonyi you eh. cannot allow such a speech temwagisomyemu yataka the president this dictator yes if the president used to make such a statement, he was talking about to people like Mubutu. He was talking about to people like Amin. He was talking about to people like Obote, who had been widely condemned by both the domestic and the international community. If you ask Bobby Wine today, you are talking about journalists. Do you know their problems? Journalists are anti-tear gas nani. Buavu. Kubanga abama uliri. abalina gakamira aganene okyabasanga wagalinga emigugu <laughs> smartphones a smartphone equipment a device you don't know, need to carry that camera so that people can know neweetekako ekigambo press police ekubye emotoka ya bobi wine nejasendabirwamu you think is their interest ogwekirageyo uh, kati abapolisi abakuba emotoka ya bobi waini bamugjemu ogenda nagukamira nabo bamakyasi bakikuba nebakyasizaawo this is a time when should use high take bwavu why nti investment ha, the investments okujako mmwe bano bapaika abainvestinga abakya bamanyi media many cases oyinza okusanga nga studio eri eki eringa woteri nti eine sowaani kumi hmm. abantu kumi bamala okulya ne booza ate ne baleeza kakati osanga situdiyo ngaeri eki nga buli kaseera balina ogikyusa the time between pologulamu eno neeno ebikamikulu hmm. naye bwajja okusoma manifesto hmm. ajje akaminga edawun aleme kwogerera ghetto aleme kwogereza busungu ayogere national issues kubanga erekeokobinsoni gyotiisatiisa tegenda kuvaawo hmm. nti mubadde mubba mubba obulu mukola muti then why did you come soitagamba unaibu nti mwembamanyi naye ate abaana bange bakoze ebigezo naye bwemubabba kati byegololere eneeds hmm. bwebwaine needs anti omanyi africans bwefiira ba leaders tithe are not groomed kakati ate engeri yedduka ku bamafia ayagala okubalaga nti atenze amwana independent because it haunts you abantu bana be waliwo badde nabo bwobaddukako it haunts you you want to stand as your own gond man to the, the issue okuva okuvuma president no we shall have this president beyond buno obugugonga kano kabuleeta kabuleeta mumanyi mm-hmm. kabuleeta yagenda ne banne genda obuze mu new vision mm -hmm. kabuleta yagenda nebaneba sports eh. nagenda anywa omwenge natamira nebamuleka munaira bulwalizi nga yebase hmm. bane kwekujja nebafa abaali baza okukola sitole naye omuntu afukamira nakomba ebigere kan ye fit to be some of these people no mubamme space yalokoka mubamme space some of these people nasoma jjo nga musajja ataddeko nga bataddeko ba researchers nti salaiva katonda gwakuwa okubeera naye ku nsi yenkala eswimming pool in your lifetime kati sinza kudya measured saliva wange nenteeka ku buwuguugu buno bwe bateekamu obwo buwuguugu dinairire mu space nonnonnonno <laughs> no buli awo ku vidiyo buli butya bulibunonya cv buli fast famirani nebabuteekateekamu obwo don't mention them there is not access space ngolowooza nti gonde ensi tetegeera tulinamu omukyala ebitemuli abo balya sente baba sente bano bebabateekamu bano bebabateekamu bano these are there no people nebabateekamu hmm. nikajo nikadigijo nikakola kati nikakola kati nibakateekamu ate bufuna ziro yogera ku njogera y'omukyala kubanga bufuna ziro hmm. nti omusajja bidandi hmm. bufuna zero point zero bano bonna bambabazi zero zero why don't you retain your constituency okufuna zero mbunayimirira nofuna bumeka natafunye natayimiridde wakusinga retain the dignity the issue is not to stand thats why in america kati mwemugira okulonda mm. edda ffe olwali twalisize mu american information service nebowana ate okulonda kwetwalabanga kakwa mu america Mm. But Uganda is also voting. They are used to voting. They don't go. What was anti America? Go on to say, Yaja. Perotiani, Gundi, what was Saja Yaja, and Saja Mugaganyo, side for Baginda. America, you have to have serious people. Abamu basigala yo nabera yo okusa tebamwogera ko. Kawo wote bamwogera ko. Kawo we yazima. Kati wanatwogera kwani nani? Temwogera. <laughs> Gundi ye ne ya good. ani eh, eh, gundi tumukundi nti eh. wa security nga abakazi bafa nga oli minisita wa security abakazi ne bafa nga banane kayigula betulako bwetundi wesecurity expertise mpozi nga gwe wali obikola gundi tumukundi naye mubibasomeza ebyetmbuza kyembuuza ebyetombulitombulitombuli my saliva is more important than commenting on those people <laughs> neŋŋamba noŋŋamba nti gundi tumukunde is complaining now mm. about security nga tumukunde yasuula enyonyi mu lukuŋŋaana lwambabazi erikopita nagireka nga etokota nolukuŋŋaana netusasane fotipoto eh? yes do you listen to these people tebanaita myaka etaano tumukunde ngaasudde enyonyi erikopita mm. Eh, fotipoto mu kisaawe n'asasaanya abantu bambabazi n'akwata ekutya ya sente n'abaana be ne bazeetikka n'afuluma na yeah. what are you complaining now what if it takes a year kubanga babalowooza kambabuulire the moment you serve a regime mm. serving a regime is marrying acriminal oba a, a, a, hmm. a cannibal when do you disown the cannibal toyinza kubeera nabalo myaka esatu nakwata n'omusajja n'omugaa nti olya n'abafu ani abadde abafumba hmm, mukyala mm, you lose the credibility mm. omukazi gwe tubuuza gwe tuwa lisipekiti ye mukazi agamba tinze bwe nategeera nti omusajja mutemu nentegeera nti omusajja muli waabafu airefut naye bwe wategeera obaddewo stepwood nga mulya mwenamoment any person whois the president to saka him is as giris as museven ate museven ayinza okuga namugoba yiditected togenda na political crowd teri muntu agenda kuva mu gavumenti muno bantu ne bamuddamu agwa bugwi why you helped to build byetubadde tukomplaininga byonna ngaomwoli eh. he tumukunda ekyawonyeeko kimu nti kati eyiiza rehabilitate gimuserefu no who was minister of security webagira abantu nalufenya weyafuukira nalufenya who who was minister of security kati naye ritumwina gyeyesimbewo kubasesefu abusesemwe battira abantu kyoli abamerika bamutadde enamba emu ye namba emu ku lisiti